这像吃，可以吗？手法重击的练习啊，加我们的空气手法怎么配合一下啊？看啊，走，嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘，再来一个啊，走一个，嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。 wish 啊，不错啊，这种感觉啊，慢慢分解一下，分解一下，就是练重击啊，它不是说真的说全那种组合，全腿，呃，那肘法，那打中一下不是闹着玩的，是吧？谢教练，嗯，那打中之后，那就这样了，对吧？你说我组合，哟，人呢？啊，地上呢，这种感觉，所以练习连贯度啊，所以左水平肘法往下翻，你看翻，横着打，再回来护头，理解吗？砰砰，这种感觉哈，手一定要看耻骨冲前。 冲前不要这样，肌肉拧着不舒服，好吧？所以在水平左一个，嘣，回来护头，右一个，然后调肘往上九十度的横，嘣，再来一个左暴具借势看转身肘，转身肘，你不要在前面转身，在前面转身打的是那边，所以你要绕到侧面。理解吗？我看着你，我绕到侧面打你四十五度角，最后嘣。 回来，顶膝。如果你真的要连组合的话，最后一下其实你是可以做包过来，四十五度角顶膝也是完全可以的啊。感受一下，好，希望你喜欢这期啊。